gràcies a la COCAE, moltes gràcies per la invitació a participar en, aquesta, en eh, aquest acte per parlar d'un tema avui que és eh, una reflexió de caràcter general sobre el turisme de masses i un abans d'una investigació que estan fent eh, a les illes sobre el turisme a la Mediterrània. Són dues parts que tindrà aquesta exposició, com veuran, que reflexiona per un cantó sobre aquesta visió genèrica i per l'altre Eh, específicament amb un projecte d'investigació on oferim ja primers resultats que pens que són eh, il·lustratius. Bé, el treball que presentam aquí és, és inèdit, tan sols eh, l'hem publicat o l'hem posat en circulació en forma de working papers en distints, distints àmbits, en distintes trobades, principalment en una plana web, he ofert aquesta, aquesta exposició també de manera eh, com a jornada, com a workshop, com a seminari a altres institucions, a altres entitats, com pot ser la Facultat d'Economia de València, Romaria, a Roma, a Florència, a Bolònia, a la London School i a la Universitat de les Illes Balears. És a dir, és un projecte, per tant, que l'hem intentat rodar en distintes institucions acadèmiques europees per intentar trobar un feedback de eh, relació amb altres experts sobre l'economia turística. La investigació és, encara és, una investigació en curs, està treballada amb un altre col·lega, el professor Jaume Grau, i eh, aquesta investigació, que és inèdita, més que mai pregaré, i no és un acte, no és una paraula o una frase protocolària, pregaré qualsevol eh, qüestió que pugui sorgir qualsevol problema, qualsevol pregunta, qualsevol indicació, els hi promet que serà molt benvinguda per part meva perquè és precisament el que m'interessa en aquest moment. Bé, l'esquema de treball el tenen aquí, seran tres parts, el vell turisme afronta el nou turisme, els inicis d'un davant necessari, la segona part és el cicle de vida del producte turístic i la tercera és la noció de revolució turística. És un concepte que hem aportat dintre de la literatura de l'economia turística i que pensam que pot ser molt potent, sobretot per referenciar el que està succeint a la Mediterrània. El vell turisme front a nou turisme. No, anem a PAMS ja, anem a les tres, tres parts que he anunciat abans. Eh, tenim dues concepcions eh, de lo que podríem considerar com a turisme. Tenim per un cantó el turisme antic, és un turisme estàtic, d'estàncies llargues, en un mateix destí, amb el conreu de la vida social, segur que vostès tenen al cap eh, alguna novel·la o alguna imatge de pel·lícula en relació amb això, el turisme de balneari, eh, nucleat entorn a classes, a classes pudents, a classes poderoses, que Eh, fan llargs sojorns amb destinacions turístiques. Després tenim el turisme nou, el que podríem qualificar com a turismes de masses. Aquest apareix amb els canvis que se generen amb els processos de creixement econòmic, principalment a partir dels anys 30-40 del segle XX. És una etapa que coincideix amb períodes de forta terciarització de les economies occidentals, principalment a Europa, on el sector serveis acaba substituint a poc a poc els sectors industrials. Això és el que veiem. Si vostès miren l'estructura econòmica dels principals països europeus entre els anys 40 i ara, incloent i fins i tot als Estats Units, veuran com el sector terciari va augmentant en la seva aportació en el PIB i en la seva aportació en el mercat de treball, mentre va minvant, va reculant tot el que representen els altres sectors. Doncs això és, essencial per entendre el turisme de masses, aquesta terciarització, aquest augment de la renda, aquesta eh, extensió de les vacances pagades, que fa que molta més gent, molt més segments demogràfics, puguin accedir en aquesta economia de l'oci que provoca el turisme de masses. Què necessita el turista en aquest marc? Què és el que necessita el turista? Necessita bàsicament dues coses. Primera, aquesta concepció del turisme de masses necessita transport per un cantó i necessita allotjament per un altre. Transport, doncs, en el principi de l'embranzida turística, trens, eh, vaixells de vapor, etc. Però, de mica en mica, el canvi tecnològic provoca la importància de la indústria aeronàutica i, per tant, la difusió del sentit del viatge i amb una concepció temporal molt més breu és a dir, les connexions per via aèria es cursa el temps de, de, de viatge i eh, prolifera, per tant, aquesta nova aportació tecnològica. L'allotjament. Se necessita un, eh, un allotjament més exigent per part del turista. El turista exigeix un allotjament més còmode, més confortable, eh, passa a un altre nivell el turista de principis dels bons turístics que s'allotjaven a, a pensions cutres o de mala qualitat, cada vegada augmenta més la necessitat de qualitat de l'allotjament. Per tant, transport i allotjament són dues peces essencials que demana el turista, aquest turista de perfil fordista, de perfil de masses. El nou turisme, el nou turisme és un sector de gran eh, potència emergent perquè se facin una idea, els ingressos procedents de viatges internacionals han crescut una tassa de l'11% anual des de l'any 1950. Els hi puc garantir que no hi ha cap sector econòmic que cresqui en aquesta tassa econòmica, en aquesta tassa de creixement. Eh? Créixer a una tassa de dos dígits pràcticament anuals des de l'any 50, no hi ha activitat econòmica ni tan sol la industrial més puntera que ho hagi fet en aquest període recent. Ho va fer en períodes anteriors amb el procés de les revolucions industrials, però no ara, no a partir dels anys 50. El turisme de masses competirà, per tant, en sectors tradicionalment claus en el camp industrial. Competirà amb les exportacions de petroli, competirà en la producció d'automòbils, etc etc. El 25% de les exportacions de serveis són turístiques, al 25%. Per tant, estan parlant d'una quota altíssima. Si vostès afegeixen el tràfic aeri, estan parlant del 40%. Eh? Per tant, és una, és una magnitud econòmica eh, molt rellevant. I, per altra banda, l'economia turística, el sector turístic en totes les externalitats positives que genera, que també en genera de negatives, eh? però totes les externalitats positives provoca, per tant, un abans en el mercat de treball i una eh, vertebració de la força laboral en activitats relacionades directa o indirectament amb l'activitat turística. El turisme és un sector que mm, no s'improvisa. Això, és, això és molt important i afecta eh, en el camp de, m'atreviria a dir, de tota l'economia. De vegades tendem a observar el creixement econòmic com a creixements econòmics espontanis, forts, amb pulsacions intenses. Els sectors econòmics i les activitats econòmiques tenen una trajectòria, no s'improvisen, generen acumulació, factors d'aprenentatge, know-hows que se van acumulant, cultura empresarial i econòmica en definitiva, que se va acumulant i que en un moment determinat afloreixen. L'anàlisi turístic eh, se revela en aquest sentit com un anàlisi de caràcter nacional. Fixin que les estadístiques de l'Organització Mundial del Turisme parlen de regions, però les regions que utilitza l'OMT són molt diferents de les que nosaltres podem apreciar. Parla d'una gran regió que és la Mediterrània, una gran regió que és l'Àsia. Nosaltres veiem que el turisme s'ha d'analitzar en clau nacional, però cada vegada més en clau regional, en el sentit de les economies regionals tals com les entenem nosaltres. És a dir, no podem parlar del turisme a Espanya des d'un punt de vista genèric, en podem parlar, evidentment, però indubtablement la realitat és molt més complexa i aquí haurem d'analitzar el turisme a Balears, el turisme a Catalunya, el turisme a Canàries, etc. La perspectiva regional, per tant, és una perspectiva d'anàlisi fonamental. El sumatori de tot això composa un discurs, eh, un discurs conjunt, que permet facilitar la comprensió del turisme. Hi ha eh, un, un altre element, el tercer que veuen vostres aquí en la pantalla, que és la que mos queixem sempre els que estudiem el turisme des d'una òptica acadèmica. El desinterès absolut per part del món acadèmic quant al turisme de masses. Mirin, vostres, si són professors universitaris i envien un article eh, acadèmic, científic, a una revista d'economia i és sobre turisme, generalment eh, se sol refusar. No, no se considera una activitat encara potent a nivell econòmic. Si vostès envien un article sobre un sector industrial en declí, li publicaran. És curiós, però és així. I és lamentable perquè el turisme representa en aquests moments la part del lloc del creixement econòmic, que és el 14% del PIB espanyol, i en guany, l'any 2011, tancat ara, fa no res, amb una tassa de creixement del 0,7% de l'economia espanyola, això s'explica estrictament per al turisme de masses, perquè tots els altres sectors han estat sectors absolutament en retrocés econòmic, el sector industrial, el sector tecnològic, el sector agrari, etc. El sector serveis i particularment el turisme ha estat el sector que ha pivotat la resistència econòmica. Aquí tenen vostès una, una gràfica que és molt alliçonadora. Mirin les dades, les, he posat aquí les dades de l'any 30. L'any 30 fins pràcticament principis del segle XXI. Eh? Ah, veure el saldo comercial, que és la línia vermella, i el saldo que genera el turisme. Mirin la tisora que se genera en aquesta gràfica. Les el comerç, la saldo comercial, és a dir, la diferència entre exportacions i e importacions de mercaderies, com veuen, en el cas de l'economia espanyola, és un saldo negatiu des de pràcticament els anys 70, mentre el saldo és positiu en relació als serveis turístics. Aquí tenen, eh, per exemple, la diferenciació en el sector serveis, la corba de color vermell és el turisme, les altres són altres serveis, nòlits i assegurances i altres transports. El turisme, com veuen, és el que genera l'embrancida del creixement. Dit d'una altra forma, la balança de pagaments de molts països, Espanya principalment, perquè el, el que ens interessa Espanya, eh, tenen saldos més equilibrats gràcies a l'activitat turística perquè l'activitat comercial té en general una, un saldo negatiu, és a dir, s'importa molt més del que s'exporta, mentre que en el sector turístic s'exporta molt més del que s'importa. És a dir, hi ha un, en aquest sentit un component positiu. No els mercats i vells mercats. Mirin, vells mercats els que, va, els que duren fins a, els que perduren fins als anys 40, nou mercats els que venen des de la postguerra, tornant a la nostra primera distinció de vell turisme i nou turisme. Els vells mercats són aquests estaments eh, potents socialment, balnearis, casinos, eh, zones interiors, spa, Baden-Baden, Diari, Sant Sebastià, tothom té aquesta imatge de la mort a Venècia, del Thomas Mann, etc. No? La imatge del balneari, de la zona eh, excel·lent en turisme que era Venècia en aquell moment, de la classe poderosa que, que estiueja allà, però això canvia cap als nous mercats des de la postguerra. La democratització, com dèiem, el welfare state que s'estén pràcticament de tota Europa i, importantíssim, la irrupció del turisme de sol i platja. Això és molt important per la, per la Mediterrània, la irrupció d'aquest segment de sol i platja en determinades, eh, determinats indrets de la Mediterrània eh, europea, pràcticament. Eh? La segona part, la primera part ja hem vist, per tant tenim aquesta distinció, vell turisme, nou turisme, importància del turisme per la macroeconomia, rellevància del turisme en la balança de pagaments, aquestes serien les grans conclusions d'aquesta primera part. Anem al segon punt de la nostra exposició, el cicle de vida del producte turístic cicle de vida de producte turístic aplicam aquí el funcionament del cicle de vida d'un producte. A un producte tenim aquestes fases. Una fase d'introducció, en un primer moment, una fase de conquesta del mercat, en un segon moment, i una fase d'imitadors, en un tercer moment. Si vostès agafen qualsevol producte, veuran que se produeix, que se genera aquest tipus de comportament agafin la indústria del calçat, agafin la indústria de la moda textil, etc etc. Hi ha una primera fase que és d'innovació. Les ventes són escasses. L'empresa innovadora fins i tot pot tenir pèrdues. Després hi ha una conquesta del mercat, s'estén la situació. Apareixen els beneficis i després hi ha una colla d'imitadors que intenten anul·lar en aquelles empreses que són eh, guanyadores. A la quarta fase, a la quarta fase, podríem dir, hi ha unes possibilitats, que són les següents. Que el producte deixi de ser atractiu i sigui substituït per altres més econòmics. Atenció perquè això és molt important per l'economia turística. Aquí cauen les ventes. Que el producte mantengui un nucli de compradors. Les ventes s'estabilitzen. O que se, produeix, se produeixi una innovació productiva el producte consolida quota de mercat. Perquè se facin una idea, que tinguem un destí madur, primera, primer punt d'aquesta transparència, eh? que sigui poc atractiu perquè tingui altres competidors. Les Illes Balears, per exemple, destí madur, i que vegin com Tunísia, Turquia, Marroc, són nous competidors. Eh? Per tant, les ventes cauen. Segon, que el producte se mantengui en un nucli de compradors, en el turisme britànic i en el turisme alemany, per exemple. Ah? S'estabilitzen les ventes. O que se produeixi una innovació, és a dir, que se doni més valor afegit en el producte turístic. Això és molt important en l'economia turística. El que entenem per major valor afegit a una destinació, en producte turístic, i el que entenem per qualitat en el producte turístic. Per vostres, què seria qualitat en el producte per favor, qualcú que surti i que ho digui. Qualitat de la producte turística, què seria? Si no m'ho diuen, jo diria qualcú de vostres que ho diria. Qualcú? Una Especialització. Especialització? Molt bé. Millors infraestructures, millors serveis, això és qualitat? Sí. Si vostè és un turista alemany i una lanxa motora això, això va passar a Mallorca. Eh? li secciona una cama i està a Tunísia, segurament perdrà sa cama. Si té un bon hospital de referència, la salvarà. Això és qualitat. Com veuen, la qualitat és un concepte que s'ha d'emplenar de contingut. De vegades els hotelers només observen la qualitat des d'una òptica hotelera. La qualitat és un concepte molt ample. Això dona valor afegit a un destí el valor afegit és la tranquil·litat, la seguretat. I són dos conceptes que tenen aristes molt distintes. No únicament és més tranquil un destí perquè tingui major vigilància i menys delinqüència, sinó perquè també té uns serveis que fan que si el turista té un problema se resolgui amb, amb competència i en solvència en el lloc on està estic referint principalment a serveis sanitaris, serveis socials. Per tant, la innovació productiva se pot generar venent aquesta qualitat. I per tant, aquella destinació no és de desallotjada del mercat encara que el seu preu sigui més elevat. Fonamental, això. Eh? Que de vegades és que nosaltres no podem competir amb el Marroc, és evident. No podem competir a Turquia, és evident ja paguin 6 euros per salari hora. Aquí no, no podem competir amb això. Allà tenen una normativa ambiental més laxa, aquí no. Allà tenen una normativa urbanística més tolerant, aquí no. Per tant, amb això no podem competir, han de competir amb altres vessants, que generalment solen els experts qualificar-les de qualitat del producte, però la qualitat del producte no és perquè tinguis l'habitació millor, que també, sinó perquè tens altres components. Per tant, les possibilitats a la quarta fase són obertes. El cicle de vida és un concepte que prové de l'economia evolucionista i en el cas del turisme de masses se va aplicar, segur que vostès ho coneixen, a través de la geografia econòmica, a través d'un economista canadien que es diu Balder, el famós cicle de Balder, de, de les distintes fases de, eh, la destinació, la destinació final del turisme. Hi ha altres autors que els hi ha posat aquí que també han treballat en, amb aquesta òptica del cicle de vida aplicat en el turisme de masses. L'aplicació més coneguda és la de Butler, aquí, aquí ho tenen, el cicle de vida més divulgat és el d'aquest autor, és un autor que posa un èmfasi sobre la geografia clàssica, sobre les teories del Cristaller, i eh, però posa una sèrie de regularitats que eh, impliquen l'activitat econòmica del turisme. Aquí tenen les, les sis fases que té en Balder, que com veuen s'assemblen molt a les tres i la quarta fase que comentàvem nosaltres. No? Fase d'exploració, pocs turistes, implicació, s'incrementa el número de turistes, apareixen els primers negocis, desenvolupament augmenta molt el número de turistes, fins i tot supera la població local. Eh, el turisme impregna tota l'economia i aquí apareixen actituds oposades en el turisme, Suposo que això també els hi deu resultat familiar. El turisme, si més no les illes, eh, genera animadversió moltes vegades. Eh? Sensació de saturació, de, en l'estiu no, se pot, no se pot anar per les carreteres, les plages estan planes, etc. La població local se molesta. Una perspectiva negativa en alguns moments cap al turisme. Això és el que m'ho explica en Balder, la quarta fase de consolidació. L'estancament, la degradació dels atractors inicials, la saturació. El, turist, el, el turisme acaba, acaba saturant del mercat poblacionalment. Pensen que la gent contaminant més important és, és la gent, és la demografia. Eh? I finalment, la decadència del, del, del turisme front a una nova joventut, un, re, un rejoveniment. La designació pot entrar dintre de, recordin, la quarta fase que jo els he comentat abans, la fase de recuperació de repressió. Aquest és l'esquema de Balder, aquí ho tenen dibuixat, que és bastant, bastant il·lustratiu, el temps i el nombre de turistes, i aquí com veuen Eh, un podria posar eh, distintes possibilitats, A, B, C, D, no, e, jo he posat aquestes, però eh, són distintes perspectives que pot tenir una destinació turística. Les Illes Balears, perquè es facin una idea, es tenia així, amb aquesta, amb aquesta col·lecció. Una col·lecció de maduració, de maduració de l'activitat la, turística i a l'expectativa de si se produeix una embranzida cap a l'alça produeix una recuperació en definitiva de l'activitat. Eh, afortunadament no estem en la fase E, afortunadament, eh? però hi ha destinacions turístiques que hi poden estar quan arriben a una fase de maduració. Aquí els he posat una quantitat de, de literatura, d'exemples on el cicle de Balder s'ha aplicat, no entraré en detall, com veuen hi ha una literatura econòmica molt potent que abasta pràcticament moltes destinacions on s'ha aplicat el cicle de vida eh, en aquestes, en aquestes destinacions, a Malta, a, a, les Illes del Carib, al Pacífic, a Xifre, a Costa Brava, a les Illes Balears, a Anglaterra, etc etc etc. No? És a dir, per tant, hi ha una, un, un treball empíric fet pels experts al respecte. El, el treball de Butler i l'aplicació al cicle de vida ha tingut moltes crítiques, tampoc hi entrarem eh, de manera molt prolixa, però hi ha crítiques en relació a les fases que presenta aquest autor i a les evolucions posteriors de les destinacions. Hi ha algunes mostres de crítiques, aquí tenen autors, Lundor Wanghill, que critiquen el moral de Balder per molt descriptiu, expliquen altres, altres càlculs economètrics, els explico tot això perquè vegin que no és un modelat simple, és, una, és un treball que ha generat una enorme literatura eh, dintre del camp de l'economia turística i que tenen distints apartats. El més interessant és el d'aquest economista grec, que se diu Papa Teodorou, que eh, explica, criticant la posició del Balde, que el problema que tenen els destins turístics madurs és la seva estandardització, la seva homogenització. Això és una qüestió que nosaltres veiem de forma molt clara, sobretot amb el turisme de masses, vinculat al sol i platja. Hi ha molta homogeneïtat en aquest turisme. De fet, el, els actius essencials són sol i platja, eh, de manera, de manera molt, molt clara, de manera molt extensiva pràcticament de tots els sectors. D'aquí que segons explica aquest autor, s'hagi de segmentar la destinació, s'hagi d'evitar l'estandardització i anar a la particularització, i anar a la que especialització deia de la destinació. El moral el tenen aquí, eh, la, la posició exitosa serà l'embranzida de la corba, com poden veure. Eh, aquí tenen des de destinacions, se pot dibuixar aquí, des doncs, de destinacions que tenen un èxit clamorós, com pot ser les destinacions del Carib, principalment a la zona de Cancún, o altres destinacions que tenen èxit inicial però que tenen renou. Eh? Són destinacions que tenen problemes, per exemple, de conflictivitat social o de guerres. Principalment això està succeint en el nord d'Àfrica. Bé, aquí, eh, mm, aviam, eh, aquí hi ha una, una noció dintre d'aquesta visió evolucionista de l'economia, dintre de l'àmbit turístic, hi ha una visió important, i és que en aquestes destinacions madures que tenen aquesta evolució que els estan descrivint, amb les crítiques que fan altres economistes, hi ha la visió dels empresaris renovadors dintre de l'àmbit turístic i els empresaris acomodaticis dins de l'àmbit turístic, dins d'aquesta destinació madura. En activitat econòmica, amb, amb l'economia en general i amb el turisme també, quan una destinació arriba a un punt de maduració, quan una activitat arriba a un punt de maduració, dependrà molt de l'actitud empresarial, la sortida del de possible col·lapse que tingui aquella activitat econòmica. Aquí els hi vull dir en tota claretat que els empresaris turístics no s'estan caracteritzant en general per tenir una visió massa innovadora en general, eh? estic parlant més aviat, més que d'empresaris turístics parlaria d'empresaris hotelers per no posar-los tots en el mateix sac però sí que existeix una visió molt acomodatícia la situació i sobretot, el que és curiós, una visió de que el sector públic ha de ser el que tiri de les possibilitats de canvi en aquella activitat pretesament col·lapsada és una idea, és una idea molt important aquesta que, la que els estic dient. La idea de que una destinació, quan t'arriba, o un producte econòmic, quan t'arriba a una certa saturació, un cert col·lapse, l'actitud microeconòmica és vital. L'actitud dels empresaris és vital. És essencial veure si els empresaris són verdaderament xumpaterians, val a dir, són capaços de rompre les condicions de producció i distribució o són acomodaticis a la situació o esperen que les administracions públiques resolguin els problemes. Això és el que està passant avui en dia a les economies turístiques madures. Tenim els reguladors i els transgressors, utilitzant la terminologia de Schumpeter i que s'ha aplicat a l'economia turística. Què podem oferir? Podem oferir, bàsicament, i passo directament a la tercera part i, de, i tancam l'exposició, un anàlisi molt concret de l'economia turística, millor dit, de l'evolució turística dels visitants a una regió, una gran regió que és la Mediterrània. És el que podem oferir des de la història econòmica, des de l'economia aplicada, com a evolució dels darrers 50 anys i com a perspectives en un futur immediat. adoptant un concepte, que és un concepte nou, que és el concepte de revolució turística, l'adoptant, ben igual que se va adoptar en un moment determinat el concepte de revolució industrial, i l'adoptam amb el sentit següent. La revolució turística implica, com els deien al principi, un canvi d'orientació de les estructures econòmiques i del seu mercat de treball, un pas del sector secundari en el sector terciari, com el durant la revolució industrial passa un pas del sector primari al sector secundari un concepte revolucionari per què? Un concepte de revolució, de canvi profund, per què? Perquè se fa molt poc temps. Se fa molt poc temps, pràcticament des de l'any 30-40 fins l'any 60. Se fa molt poc temps i d'una manera molt intensa i a taxes de creixement superiors a dos dígits. De manera que estan parlant d'aquesta eh, situació. Aquesta investigació més, més empírica, quins objectius té? fixar les grans magnituds de l'economia turística a la Mediterrània des de la Segona Guerra Mundial i analitzar les variables a partir de número de visitants, pernotacions i despesa turística. Les fonts que hem fet servir són les estadístiques de l'OMT des de l'any 40 i material de l'Institut Nacional de Estadística. Hem fet servir, per tant, aquí una quantitat de fons ingent, important, sobre eh, l'economia turística i particularment sobre els indicadors que els hi Podem parlar de revolució turística Pensem que sí. Aquest és un concepte, ja dic, nou, però implica aquest canvi radical a les estructures econòmiques que els he comentat. Aviam, això ho, ho explicaré molt sintèticament. La revolució turística que comentam nosaltres s'encardina dintre de la cinquena revolució tecnològica actual. Si veuen aquí, des de la revolució industrial fins ara hi ha hagut cinc grans revolucions tecnològiques. Aquí baix tenen en vermell el que afecta l'economia de l'oci, el transport físic d'alta velocitat, la terra, mar i i, aigua, i tot el canvi relacionat en serveis electrònics i en serveis en general. Aquí és on, on entra el turisme de masses. tant, el turisme de masses no és un bolet que neix sol, sinó que està inserit dintre d'aquest concepte de revolució tecnològica existent en el moment actual. Bé, aquí tenen una estadística molt important. Aquí veuen l'evolució de, de les arribades internacionals de turistes des de l'any 50 i una progressió fins al 2020. Fixin com estem a l'any 2010-2012, hi ha un total mundial de 1.000 milions de viatgers això. Un total de 1.000 milions de viatgers. Les perspectives per d'aquí 10 anys és que això s'incrementarà pràcticament en 500 milions de, de viatgers més. Val a dir que estan parlant d'un sector econòmic que dintre del marc de la creixia econòmica de Pol Viví, és un sector amb expansió, com poden I això afecta pràcticament a tots els continents. Fixen en el cas d'Àfrica, pràcticament 500.000 viatgers l'any 50 han posat a 77 milions previsibles l'any 50. 47 milions en el moment actual Pràcticament tot el món, jo m'agradaria que es fixessin en Àsia Pacífic, de 200.000 205 eh, milions actualment, poques homes, és un creixement exponencial, mentre Europa manté un creixement de 17 milions, pràcticament de 500 i escaig milions de eh, visitants. La composició relativa és molt interessant perquè se comprova com Europa regula amb el seu mercat turístic, el 66% passa el 52% en el moment actual amb una previsió de, de recular 7 punts el 2020, mentre augmenta notòriament el que és Àsia, Àfrica i Orient Mitjà. Aquests són els competidors del Mediterrani. Àsia, Àfrica i Orient, i Orient Mitjà. Com veuen, Europa se manté. Dintre d'Europa pensin que Itàlia, França i Espanya són els països potents no de en alguns països Però han de competir ara amb destinacions emergents, amb destinacions emergents que estan situades en el nord d'Àfrica, estan situades a Àsia i estan situades a l'Orient Mitjà. I com amb l'evolució total mundial, coneixen un altre sector econòmic que tingui aquesta progressió en els darrers temps? No n'hi ha. No n'hi ha un sector econòmic que tingui aquesta progressió en una economia, per tant, en expansió turístic. Ha passat de ser el turisme un bé de luxe a ser un bé de primera necessitat per alguns, per alguns països. Alemanya és un bé de primera necessitat. Fixin el que els dic, és una, és una activitat, és una pauta d'oci que la gent no renuncia, no renuncia a tenir-la. I per tant, té en aquest sentit una elasticitat, una elasticitat renda molt baixa qual cosa és, una, és un segment en expansió. El percentatge dels ablomen aquí, la caiguda del verd, l'augment d'Àsia, l'augment de l'Orient Mitjà. Com s'explica eh, aquest avanç espectacular de, eh, del tràfic de passatgers com s'explica aquest augment espectacular del tràfic de passatgers? S'explica per tres coses principalment per l'increment de renta de la població europea, per un cantó, per la generalització de les vacacions, com els deia abans, per un altre, és igual, que sempre així. I finalment per les polítiques de caràcter que iniciar que s'apliquen pràcticament per tot Europa. Polítiques que estimulen la demanda, la demanda privada i que per tant generen eh, capacitat de consum l'elasticitat renda com volen és, eh, és pràcticament desú, és a dir, realment la gent no renuncia a les seves vacances i a la seva assignació de recursos en les vacacions i en el turisme, encara que les condicions venguin mal dades a nivell de renda, encara que hi hagi crisis, encara que hi hagi problemes, la gent segueix viatjant. Potser viatjarà menys dies, potser viatjarà més vegades durant tot un any. Però la gent segueix viatjant i segueix consumint oci. Hi ha altres canvis que han de tenir presents en els moments actuals. Canvis sociodemogràfics. Cada vegada hi ha més gent major. Augmenta la població eh, jubilada, la població de major de 65 anys que són altament consumidors de producció per altra banda, hi ha millors nivells educatius que fan que la gent també tingui interès en conèixer noves destinacions turístiques. I finalment, hi ha cada vegada més llars unifamiliars, de forma de que la idea d'una eh, persona sola, d'una persona que viu eh, amb un nivell de renta rellevant, destini també una part d'aquesta renta al consum turístic tant, és una perspectiva optimista que explicaria aquesta projecció que se fa cap al 2020. Perspectiva pessimista que podíem, que podíem comentar, dir canvi de les optimistes, les pessimistes, doncs, maduració dels destins emissors, arribem al cicle de Balder, si és que mos feim cas en Balder, que arribem a la fase d'estancament i que per tant haguem de sortir d'aquesta fase de col·lapse d'una manera o d'una altra, que hi hagi nou gustos, nou gustos, a banda del sol, sol eh, i mar, que la, que hi hagi una, una caiguda en la, en, la, en la despesa turística, que hi ha una, una contracció en la caiguda, jo dic, se consolida una contracció en la despesa turística. Això són elements, per tant, negatius que, o positivistes que hem de posar al mateix lloc dels optimistes. Miren les dades de la Mediterrània. L'any 49, 7 milions de turistes. Perquè se facin una idea, les Illes Balears l'any l'any del 2009. Creixement, insisteixo, el risc de ser pesat, creixement de tots els indicadors referencials. Aquesta gràfica, com veuen, aquesta gràfica ens ha duit una feina brutal. Eh? Aquí estan sintetitzats els 22 països de la Mediterrània. Eh? Els 22 països de la Mediterrània derivada de la crisi dels anys 70, quan volen, la torna va provar una mica, però la recuperació sol ser immediata, sol ser molt contundent a partir d'un any o dos després de la crisi. Les fases que són aquestes que tenen aquí, una fase expansiva del turisme de massa, del 49 al 72, entre dins del 30 gloriosos anys del creixement econòmic del món, una fase contractiva derivada de la crisi del petroli, de les guerres interessant això, i aquí distingim una sèrie de països, distingim els first comers, els primers que arriben en el turisme de masses, que són Espanya, França i Itàlia, entre el 75% i el 95% del turisme, estan aquests tres països a la Mediterrània, el late comers que són aquells que volen costes aquí, Grècia, Turquia, Egipte, Tunísia, Marroc, que tenen un creixement constant els darrers anys que són països emergents i que són països emergents consolidats. És a dir, que mos fan competència. No mos fa competència Albània, Argèlia, Israel, Malta, que tenen comportaments erràtics en el mercat. Un any tenen molt, bon, molt bones dades i un altre any no. Els països que tenen a dalt, Grècia, Turquia, Egipte, Tunis i Marroc, per les nostres estadístiques, mantenen un comportament estable a l'alça. Són destinacions emergents consolidades. Aquells són els competidors dels first comers, dels anteriors, d'Espanya, d'Itàlia, de França. I si, I si se fixen, són països que tenen salaris més baixos, normatives ambientals més tolerants, normatives laborals més laxes, normatives urbanístiques més laxes, etc. Tant competeixen amb el vector preus, una destinació madura, com és algunes economies regionals d'Espanya, no pot competir de cap manera per la via dels preus. És impossible. És impossible. Tant, aquestes dades permeten veure com on estan els nostres competidors i intuir com poden competir amb ells. Primeres conclusions, i amb això cap acabant, no hi ha un procés de substitució del late commerce pel, pels first commerce, és a dir, els first commerce segueixen sent els potents, França, Itàlia i Espanya, els altres avancen, però no substitueixen els anteriors. Hi ha una consolidació, segona conclusió important, de la Mediterrània d'una economia de serveis molt potent, pràcticament eh, en, tot, eh, en tots els països, en els 22 estats que hem analitzat que hi ha una consolidació d'aquesta economia de serveis, el sector terciari va avançant de forma notòria en aquestes economies, en totes elles, i va substituir el sector industrial. La posició del Mediterrani és sòlida, per ser de gran producció, concentra pràcticament el 28% de la despesa turística del món, és una quantitat molt respectable, la Mediterrània té característiques pròpies, té una varietat enorme d'oferta, des de sol i plaja fins a oferta patrimonial, cultural, etc. I, sobretot, en algunes destinacions s'assegura una certa o una gran tranquil·litat, una assistència de qualitat en els serveis, una capacitat i connexió segura en tot el món. Això era tot, això són els resultats d'aquesta investigació que els comentava i interesaba posar de aquí emmarcant tota la parte teòrica de la primera nota. Estic a la seva disposició qualsevol gracias. eh, senyor Eh, evidentment tota la, la intervenció ha estat interessant, pero yo em me quedo con una frase. no hay actividad económica ni tan solo la industria més puntera que crece tant como el sector turístico. Aquí tenim estudiants de turisme eh, i estudiants de doble titulació, és a dir, eh, ADE i turisme. Per tant, aquesta visió econòmica eh, de la nostra activitat sense oblidar altres, eh, altres impactes de tipus social, cultural i mediambiental, penso que és, que és important eh, reflectir. Preguntes? Fa un moment abans de venir li deia allò, no Entonces la sort tenemos tenim estudios que preguntan Mol. Me parece un ridículo. que hi ha hagut una pèrdua, una pèrdua clara de destinació turística d'aquest país, perquè l'element d'intranquil·litat... Aviam, el turista, de partir d'una base fonamental, el turista és com el capitalista, no vol soroll, no vol renou, vol tranquil·litat, seguretat, com el diners. El diners no volen soroll, volen tranquil·litat. Els diners flueixen allà on hi ha garantia, tranquil·litat. El turista sé doncs, eh, que sigui un turista aventurer, en general, el turista de masses, el tipus que se'n va, la seva família, o ell tot sol, a prendre el sol, vol tranquil·litat, no vol situacions estranyes. No? Aleshores, clar, aquestes destinacions emergents, consolidades, com és el nord d'Àfrica, estan patint una situació molt convulsa en aquests moments. Eh? El cas d'Egipte és un cas eloqüent, però el cas de Tunísia, el cas del Marroc, el Marroc està una mica més analitzat però també. Què ha passat? Aquestes destinacions han desviat fluxes de turistes cap a altres, cap a altres zones. No? Les els tour que estan treballant en aquestes àrees desvien turistes cap a altres zones. Principalment, en el cas d'Espanya, les han desviades molt cap a Canàries per un tema de climàtica. Canàries és una, té un clima molt estable durant tot l'any, no és com les Illes Balears o Catalunya, que tenen clima més estacional. Llavors, en aquestes destinacions emergents consolidades del nord d'Àfrica, efectivament els està afectant molt tot el problema de convulsió política que està passant per allà. I això és, és essencial en el turisme de masses. La tranquil·litat. La persona vol, estar, vol anar a un lloc i estar tranquil·la. Fixi'm el que ha passat amb el barco aquest, anava a dir que 15 metres de la costa pogués succeir el que ha succeït. Això ha generat ja un reflux del, del, dels creuers. La gent es, esporuga, normal, vaja, no, no, no vull dir que es poruga, que por, que por, és conservadora, molt profunditat i estabilitat, i això és el que ha de proporcionar una destinació. Més preguntes? Yo creo que a Richard Nixon de ya la majoria silenciosa. Bé, possiblement no tenen moltes preguntes perquè ja parlen molt sobre el turisme de masses. A més, han estudiat el cas de les Illes Balears, els impactes o sigui, de diversos tipus, social, cultural, econòmic. Eh, si ells no tenen preguntes, jo en tindria, tindria una, no? És a dir, eh, és cert que Itàlia, eh, França i l'estat espanyol són destinacions consolidades, que més o menys es troben en la fase de maduresa, però eh, m'agradaria fer una pregunta i és eh, ens ajuda a, a, ser una destinació consolidada perquè siguem destinació en refugi, refugi davant de qualsevol inestabilitat que hi ha en altres, en altres països que són els nostres competidors debat molt interessant, el debat de, que té relació amb la pregunta anterior, no? si el fet de ser un refugi o no ser un. jo crec que el fet de ser refugi i que la gent consideri com a tal ja és positiu. De, de vegades, amb el tema de l'economia turística, no fa servir els mateixos paràmetres que servir per altres sectors econòmics, eh, ah, per l'economia industrial, per l'economia agrària. No? I aquí, evidentment, si hi ha competidors que ho estan passant malament, pel motius que siguin, vosaltres es podeu posicionar bé, és correcte. Eh, jo no crec que només sigui això, eh? crec que aquí hi ha una consolidació de números, de dades, a Espanya, Itàlia i França, que fan que encara tinguin el, el 75% de, de, de les visites turístiques de tot el món, una, una quantitat molt altíssima de, de visitants. Hi ha destinacions dintre d'Espanya, per exemple, destinacions que només elles soles, en cas de les illes, de Catalunya, tenen més visitants turístics que els altres destins emergents consolidats. Venen més turistes a Catalunya o a les illes que la Turquia i Egipte junts, per exemple. No? Tot cosa ens dona una dimensió de la importància d'aquest sector. De manera que el fet que siguem refugi no ha de ser, per, no té per què ser, eh? no té per què tenir una connotació negativa més, el problema més important del meu parà del turisme és com aportar valor afegit a el que estàs oferint, com competir amb aquesta gent eh, manera plausible, que no sigui només perquè tenen problemes polítics, com competir amb ells. Aquesta és la qüestió. Per la via dels preus és impossible, impossible. Nosaltres no podrem mai oferir un producte turístic al mateix preu que s'està oferint notícia del Marroc per una simple raó, perquè nosaltres afortunadament pagam millor no, no massa bé, però pagam millor que en aquestes destinacions tenim una normativa molt més eh, proteccionista i més dificultats per tant de fer coses les mateixes que poden fer altres indrets però hem de, hem de saber dotar de, eh, contingut la comunitat això és el gran repte Preguntes? era la factura que l'AT... No, 71 no. No, perquè de la identitat, sí, això, això és el que comentàvem a una de les fases que veiem, que veiem no? que hi ha una fase en la qual la població local refusa el turisme, perquè el troba transgressor de les seves costums. Com passa sempre, tota activitat econòmica nova té pros i contres. El sector industrial també rompia la idea d'una economia agrària, tradicional, pastoril, etc etc. No? I l'economia turística rompa la imatge d'unes costums determinades, una forma de vida, evidentment, això, això ha passat. Eh? Això passa pràcticament a totes les destinacions, on el turisme se veu com un agressor, com un transgressor de les costums. Sí, sí, això, això és així. I a Mallorca el q com a... Que moltíssim. Ha canviat per complet. A les Illes Balears en general. Mallorca, a Balears en eh, teniu el cas de Mallorca i Eivissa, que són casos molt pioners en turisme de masses a nivell de l'Estat, pràcticament des de l'any 60. Després tens el cas de Menorca, que és un cas peculiar perquè que el, el turisme de massa s'arrela a Menorca a partir de l'any 85, 1985, és dir, relativament recent. La reticència dels menorquins, que tenen un perfil més manufacturer, agrari, industrial, etc., front al turisme ha estat enorme, enorme. eh? com abans ho va ser a Mallorca o a Eivissa, tot i que ara són destinacions molt més consolidades a nivell d'economia de serveis hi ha un element molt important a tenir en compte en l'economia turística. Una d'elles és la qualitat, com deia. L'altra molt important és com el turisme ajuda a diversificar l'economia del lloc. Això és fonamental. Fonamental, és a dir, com el turisme, és a dir, de vegades el turisme, quan dèiem, economia turística, bueno, són cambrers, hotels i punt. No, escolti, aquí hi ha cambrers, hotels, restaurants, enginyers telemàtics, enginyers de medi ambient, etc etc hi ha una diversificació important del sector terciari de l'economia gràcies a l'activitat, de l'estabilitat que genera el turisme. Però això no vulguin pensar que sóc un defensor sèrrim i que no vegi problemes del sector turístic. Eh? Hi ha externalitats ambientals molt greus. Eh? I el fet de que hi hagi economies que se plantegin cobrar tasses turístiques, com el cas de Catalunya o les Illes Balears fa uns anys, és indicatiu de que el turisme de masses no és una activitat inòcua, al contrari, és una activitat que ha de ah, aquí com que vostès no tenen fàbriques, me refereix que en les economies turístiques no hi ha contaminació, fals, fals, el turisme genera contaminació, genera externalitats ambientals, genera sobretot saturació, genera residus, incrementa el consum d'aigua, incrementa el consum d'energia, etc etc etc. Vull dir que hi ha elements que són externalitats negatives que els poders públics, conjuntament amb el sector privat, han de saber enfrontar. Una taxa turística és un instrument, per exemple. Tot això en parlarem la setmana